Ecce, vir et femina in via ambulant. Qui vir est? Venemus est. Quae femina est? Femina quae cum eo ambulat est Catarina. Venemus est vir eius. Catarina femina formosa est. Venemus eam amat. Venemus habet magnam pecuniam. Ece pecunia eius. Ece hic est alius vir. Qui vir est? est davus is autem parvam pecuniam habet duos numos tantum habet cur quia servus est venemus catarinaque in via ambulant Catarina plorat neque laida est venemus tabernam maximi videt Ece taberna maximi venemus catarinaque ad tabernam maximi videt adeunt. Et consistunt. Ecce taberna maximi in hac taberna sunt ornamenta. Ecce annulus cum gemis sunt duo gemmai in hoc anulo. Ece anulus sine gemmis. non sunt gemmai in hoc anulo. Ece linea cum margaritis multis et pulcris. Ecce duo in aures cum gemis quod ornamenta sunt in hac taberna numerus eorum est unus duo tres quattuor quinque quid quid est hoc est linea sine argu uh, uh, sine gemis et sine margaritis foida est non est ornamentum ecce pretium annuli in quo duo gemmae sunt est ducenti numi o oh, quam magnum est pretium cuius est haec taberna? Est taberna maximi. Quis est maximus? Hic vir? No. Hic vir est maximus. Is tabernarius est et ornamenta vendit. Qui ornamenta vendit magnam pecuniam accipit. qui ornamenta emit magnam pecuniam tabernario dat. Ecce alia taberna in hac taberna non sunt ornamenta sed mala et pira. Hic mala et pira venduntur. A lepido. Quis est lepidus? Lepidus est alius tabernarius, qui mala et pira vendit. Ece, hic sunt mala, et hic sunt pira. Quid est numerus pirorum? Unum, duo. Duo, pira, sunt quod malum est magnum hoc malum magnum est hoc autem malum non est magnum sed parvum. hoc malum non est tantum quantum hoc malum he quid est hoc est malum cum oculis quod ridet. Hic est scriptum pretium malorum. Duo numi. Hoc pretium parvum est. Annulorum autem pretium magnum est. Pretium malorum non est tantum quantum annulorum. Venemus multa ornamenta aspidit. Hmm. Ah. Wow. Oh. Hoc ornamentum est pulcrum. Sed unum tantum ornamentum emit. Quod ornamentum emit? Ornamentum, quod ab eo emitur, est pulcrum linea margaritarum. Cur is hoc ornamentum emit? Quia Catarina? Wow! Eo delectatur. Venemus maximo pecunia magnam dat. Pretium lineae est trecenti numi. Tinn! Ching. Ching. Ching. Ching. Ching. Venemus maximo trecentos numos dat. Iam linea venemo datur. Is lineam in collo Catarinae ponit. Ege, hic est collo. Linea collum eius ornat. Catarina speculum sumit et se aspicit. Catarina videt lineam quae in collo eius est. Oh, quam pulcra est haec linea! quam pulcrum est collum meum. Catarina non iam plorat, sed laida est. Cur non iam plorat, quia linea eam delectat.